Yeah. 思い知るこっちだったわよてもらう戸塚の剣 お前の敗北それが俺の現実だ勝負あり